allerdings keine Tänzerin. <laughs> Oh, ja. <laughs> ähm, sondern Studentin. Ähm, oh. <laughs> Warte, jetzt sag ich noch das Fach. Ich studiere Psychologie. Okay. Keine Ahnung. Okay. Ähm, mein Text heißt äh, One Day slash äh, Reckoning Text und ähm, orientiert sich an einem, einem Pop-Song, einem, einem, Remix, ähm, den ihr vielleicht kennt. für alle, die ihn nicht kennen und auch so singe ich die Zeile, auf die ich mich beziehen werde, nochmal vor. Jetzt. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. <laughs> Ach ey, nein, nein, nein, nein. So war das alles nicht geplant. Eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh, Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Ich? Ich bin der Meister der Streiche, wenn es um Selbstbezug geht, Bin ein Kleinkind vom Feinsten, wenn ich vor Aufgaben stehe. Bin ein entschleunigtes Teilchen, kann auf keinsten was reißen, lass mich begeistern für Leichtsinn, wenn ein anderer ihn lebt. Und ich denke zu viel nach. Ich warte zu viel ab. Ich nehme mir zu viel vor und ich mache davon zu wenig. Ich halte mich zu oft zurück, ich zweifle alles an, ich wäre gerne klug, allein das ist ziemlich dämlich. Ich würde gern so vieles sagen, aber bleibe meistens still, weil wenn ich das alles sagen würde, wäre das viel zu viel. Ich würde gern so vieles tun. Meine Liste ist so lang, aber ich werde eh nie alles schaffen. Also fange ich gar nicht an. Stattdessen hänge ich planlos vorm Smartphone, wartlos auf den nächsten Freitag. Ach, das mache ich später, ist die Baseline meines Alltags. Ich bin so furchtbar faul wie ein Kieselsteiner Meeresgrund. Ich bin so furchtbar faul, mein Patronus ist ein Schweinehund. Mein Leben ist ein Wartezimmer. Niemand ruft mich auf. Mein Dopamin, das spare ich immer, falls ich es nochmal brauche. Und eines Tages, Baby, werde ich alt sein. Oh, Baby, werde ich alt sein und an all die Geschichten denken, die ich hätte erzählen können. Und du? Du murmelst jedes Jahr neu an Silvester die wieder gleichen Vorsätze treu in dein Sektglas und Ende Dezember stellst du fest, dass du recht hast, wenn du sagst, dass du sie dieses Jahr schon wieder vercheckt hast. Dabei sollte für dich 2013 das erste Jahr vom Rest deines Lebens werden. Du wolltest abnehmen, früher aufstehen, öfter rausgehen, mal deine Träume angehen, mal die Tagesschau sehen, für mehr Smalltalk, Allgemeinwissen. Aber so wie jedes Jahr, obwohl du nicht damit gerechnet hast, kam dir wieder mal dieser Alltag dazwischen. Unser Leben ist ein Wartezimmer. Niemand ruft uns auf. Unser Dopamin, das sparen wir immer, falls wir es nochmal brauchen. Und wir sind jung und haben viel Zeit. Warum sollen wir was riskieren? Wir wollen doch keine Fehler machen, wollen auch nichts verlieren und es bleibt so viel zu tun. Unsere Listen bleiben lang und so geht Tag für Tag ganz still ins unbekannte Land. Und eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Und die Geschichten, die wir dann stattdessen erzählen, werden traurige Konjunktive sein, wie einmal bin ich fast einen Marathon gelaufen und hätte fast die Buddenbrooks gelesen und einmal wäre ich beinahe, bis die Wolken wieder lila waren, noch wach gewesen und fast, fast hätten wir uns mal demaskiert und gesehen, wir sind die gleichen und dann hätten wir uns fast gesagt, wie viel wir uns bedeuten, werden wir sagen. Und dass wir bloß faul und feige waren, das werden wir verschweigen und uns heimlich wünschen, noch ein bisschen hier zu bleiben. Wenn wir dann alt sind und unsere Tage knapp, und das wird sowieso passieren, dann erst werden wir kapieren, wir hatten nie was zu verlieren, denn das Leben, das wir führen wollen, das können wir selber wählen. Also lass uns doch Geschichten schreiben, die wir später gerne erzählen. Lass uns nachts lange wach bleiben aufs höchste Hausdach der Stadt steigen, lachend und vom Takt frei die allertollsten Lieder singen. Lass uns Feste wie Konfetti schmeißen, sehen, wie sie zu Boden reisen und die gefallenen Feste feiern, bis die Wolken wieder lila sind. Und lass mal an uns selber glauben. Ist mir egal, ob das verrückt ist und wer genau guckt, sieht, dass Mut auch bloß ein Anagramm von Glück ist und wer immer wir auch waren. Lass mal werden, wer wir sein wollen wir haben schon viel zu lange gewartet, lass mal Dopamin vergeuden. Der Sinn des Lebens ist Leben. Das hat schon Casper gesagt. Let's make the most of the night. Das hat schon Kesha gesagt. Lass uns möglichst viele Fehler machen und möglichst viel aus ihnen lernen. Lass uns jetzt schon Gutes säen, damit wir später Gutes ernten. Lass uns alles tun, weil wir können und nicht müssen. Weil jetzt sind wir jung und lebendig und das soll ruhig jeder wissen. Und unsere Zeit, die geht vorbei. Das wird sowieso passieren und bis dahin sind wir frei und es gibt nichts zu verlieren. Lass uns uns mal demaskieren und dann sehen, wir sind die gleichen. Und dann können wir uns ruhig sagen, dass wir uns viel bedeuten in das Leben, das wir führen wollen. Das können wir selber wählen. Also los, schreiben wir Geschichten, die wir später gerne erzählen. Und eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die für immer unsere sind. Danke. Julia Engelmann.